大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天一百一十四讲，神要对你说什么？ 自由很可贵，不要约束我。人不自负自己的心，好像毁坏的；诚意没有强横，人不自负自己的心，好像会。 坏的诚意没有强横，这要跟我们说什么呢？那就是要讲到你的心的一个重要性。那今天我们是处在一个后现代主义的一个天下，也就是基本上呢，这样的一个人人都在推崇着。 自由主义没有绝对真理，什么事情都是相对的，所以你喜欢什么就是你的事情，我喜欢什么是我的事情，所以我要做什么呢？那我就自由去做，我可以没有约束，我可以自由自在，我也无需要去压制自己。 所以，这就是现代、后现代主义的一个相对的看法。所以这样的话，你有你的，我有我的，所以我不管你，你不管我，所以只要谈谈就好了。但是我们就不要超过那条线。所以你不需要去批评我啊，你也当然也不需要去攻击我，因为每一个人都是有自己的看法，这是相对的。 当然，人类在追求着这个呃自由，其实是努力可取。因为过去我们的先祖先辈很多时候都是在一个专制的制度底下，所以追求的这个自由就显得出是一种民主、一种的这个呃呃文明的一个时代，它是。 可取的，但是我们需要知道的就是，那我们不可以因为自由而没有设限。那我们就是好坏也不分，对错也不管，是非是什么也不知道。我们一味的就是说我要追求自由，自由，自由。那我们就是做自己喜欢做的事情，结果你会发觉到，因为这个自由了。 那就变成是哎，那个人呢，就是说没有约束了哦，然后就好像泛滥了，等自我就是被毁坏，然后你会发觉到这些有些社会啊，太讲这些自由的话就被破坏了，没有这个安稳，然后你会发觉到这样的话，假如什么都是自由，没有设限啊。 那就会变成什么？什么都是相对啊，那法律就有问题了，道德又有问题了，规矩又有问题了，制度就也有问题了。那结果会什么？啊，结果很多事情就会崩溃了咯，很多时候就是混乱了，失去呃这个秩序了啊，什么都是一团糟，社会也大乱了。因为为什么？什么都是相对的嘛，所以没有绝对的一个规矩在当中。 那就是我们人类有很大的麻烦。当然，假如我们放眼自己去看，在一些的国家，哎，它就是因为哦所谓的这个呃自由啊，然后没有相对，然后又没有绝对的这个真理在当中啊，你会发觉到就问题很多。然后你会看到一些人呢，也是因为哦相对。 然后没有绝对真理来约束着他的话，你会发到发觉到他的这个生命也出了问题。所以，我们作为基督徒，理当就是在真理的本质上被真理所约束，在真理的本质上啊，要被这个真理所压制着。但是我们很可惜，因为后现代主义是一个。 啊，呃，世界性，然后是一种的，算是一种主义，它就是这样的，请示进入在我们的人的生活，然后神职它也进到教会，所以有些教会呢，有些时候谈一些东西，其实都不敢讲绝对主义啊，也不敢讲绝对的真理、绝对圣经的教导，他有些时候就。 好像这样也可以，那样也可以，就变成有点相对啊。当然，这个信徒也在当中受到影响，受到呃这个社会的影响，就变成很多时候虽然说，哎，我们去教会，圣经是绝对真理啊，那教会也是继续有讲真理，但是问题是已经没有这样的一个约束的能力啊，不能自负我们自己的这个信仰。 结果呢？这个信徒本身呢，哪这是一本绝对的圣经，但是在生命生活里面，很多时候思想意识呢，其实呢，已经是属于相对的看法了。所以有些时候就变成呢，教会在讲的一套圣经的真理应该怎么样怎么样的时候，信徒呢听的时候就变成是相对，就按照自己的意愿。 自己的环境、自己的爱好、自己的需要而选择自己想要或者拒绝自己所不要的，那绝对的真理没有了。所以，我们真的是要祈求主帮助着我们，因为今天这个经文其实是讲我们的心。 是讲我们的心有没有被真理所致富，还是呢？我们不被致富，而我们自由自在的按自己的心做自己所想要的。经文里面说：“人不致富自己的心，好像毁坏的诚意没有强横。”诚意是什么呢？那。 城邑按现在来说就是城镇，城镇啊，一般的城镇呢，哎，某某城镇、某某城镇都应该是有一个围起来的一个墙痕啊，厚厚的墙，所以这个厚厚的墙划分起来有一个划分的作用，哎，这就是什么某某的城镇啊，然后这个划分起来呢。 那住在里面就是某某城镇的人，那个墙痕呢？啊，划分起来就作为一种保护的作用啊，保护在古时当然就是有野兽啊进来，古时打仗哦，保护的作用，所以这个城镇呢，必须要有这个墙痕在当中，而且这个墙痕呢。 它必须要是有它的真正的这个功能产生，就是它不可以毁坏不堪啊！这里破一个洞，那里少一片啊，少一块，这不行啊！这样一推，好，或者钻那个洞进来，那你这个保护作用也没有了，防备作用也没有了，所以就失去了它的这个保护的这个呃原本的这个意义。 所以呢，也就是说，作为一个基督徒呢，你要自负你自己的心，你的心要被什么？被真理所保护。你的真理就好像一个强横这样啊，保护着你，让你的生命是分别为圣，让你的思想，让你的意识，让你的一切一切都什么，在这个真理的范围里面。 所以圣经说，你要保守你的心，胜过保守一切。你要保守你的心，胜过保守一切。所以要很重要的，我们不能让我们的心，啊哦，相对主义、自由主义、心猿意马啊，就是任意的奔驰啊，不受控制。那你要做什么就做什么。 不可以，我们反倒就是要让我们的心被真理所约束，活在真理里面。这是神对你说的话。你的参与，我的动力，来转发和爱心支持，谢谢。 写几个字来鼓励鼓励大家分享，啊，彼此交流交流。再见啦，上帝祝福你哦。